तालीम सबका बुनियादी हक है तालीम मेरा बुनियादी हक है और मैं बुनियादी हक से महरूम क्यों हूँ आखिर क्यों मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा सवाल कूड़े के ढेर पर बैठे सड़क पर कचरा जमा करने वाले बच्चे कर रहे हैं कई दुकानों पर मेरा नाम बानो है हम पहले बिहार कॉलोनी में रहते थे और वहाँ में हम लोग बहुत छोटे थे वहाँ मुझे स्कूल में अम्मी ने दाखिल करवाया था नई रोशनी स्कूल थी तो वहाँ मुझे पढ़ने का मौका ही नहीं मिला सोलह साल की उम्र में शादी हो गई और फिर बच्चे हो गए पढ़ना लिखना तो दूर अब तो पढ़ाई के बारे में सोचना ही छोड़ दिया था मेरी बेटी ने पाँचवीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा था फिर मैंने उसको वहाँ गई तो वहाँ पढ़ाई का कोई निज़ाम नहीं था कोई अच्छे टीचर नहीं थे बस बच्चे खेलते थे और खेल के ही वापस आ जाते थे तो मैंने वहाँ से बच्चों को निकाला फिर गई मैंने टी में अपने बच्चों को दाखिल करवाया और मैं उससे इतनी मुतमिन थी इतनी खुश थी कि मुझे लगा कि जिस तरह मैं चाहती थी अब मेरे बच्चे उसी तरह पढ़ रहे हैं तो शुक्र है माशाल्लाह टी वालों ने इतनी मदद की कि मेरे बच्चे जितनी मेरे शोहर की तनख्वाह थी उसमें मेरे सात बच्चे हैं वो पढ़े तो ये तो बहुत नामुमकिन सी बात थी लेकिन उन लोगों ने मुमकिन कर दिया अब मेरे बच्चे मैट्रिक से लेकर अब मेरा बेटा ग्यारहवीं में जा रहे हैं उसकी भी वजह टी सी एफ वाली है क्योंकि मेरी बेटी यहाँ टीचर करती है और उसी के पैसे से मैं अपने बेटे की भी पढ़ाई कर रही हूँ अक्सर लोग कहते हैं कि लड़की को नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि वो गर्म की चीज़ है घर में मेरी बेटी माशाल्लाह से पढ़ भी रही है और उसकी सैलरी में मैं उसके भाई की भी फीस भर रही हूँ आगाही जब शुरू हुई थी तो मैं अपने बेटों बच्चों के साथ जाती थी टी स्कूल पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उस वक्त मैडम समीना थी उन्होंने मुझे कहा था कि आप आगाही में आओ पढ़ने के साथ लिख लिखना भी सीख जाओगी आप शुरू तो करो थोड़ी सी मेहनत तो करो हिम्मत तो करो अपने साथ दूसरी औरतों को भी लाओ मैं आई उस वक़्त से अब तक मैं सबको समझा रही थी कि नहीं अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो उन लोगों को जाना चाहिए सीखना चाहिए पढ़ना लिखना लेकिन उसका असर इतने सालों बाद हुआ मेरे ख्याल से तीन साढ़े तीन साल बाद वो असर हुआ कि आज औरतें कुछ ना कुछ मेरी बाबियाँ हो गई जो मेरे अपने ही लोग हैं और मेरे पड़ोसियाँ हो गई तो वो लोग आज पढ़ रही हैं पढ़ने की ज़रूरत तो हर किसी को होती है और शौक़ भी हर किसी में होते हैं लेकिन मौका किसी को नहीं मिलता कहीं स्कूल की ना वजह से कहीं फीस की नहीं ही होने की वजह से और कहीं उसको लड़की कहने की वजह से नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि इसको क्या करना है बड़े हो के यही शादी करनी है झाड़ू पोछा करना है तो झाड़ू पोछा तो भले सबको करना है <laughs> किसको नहीं करना होता है लेकिन उनको पता तो हो कि हमें अपने बच्चों को क्या करना है मेरे साथ पड़ोसी जब वो आगाही सेंटर आना चाहती थी तो कहती है नहीं हमारे तो बच्चे बड़े हो गए हम अभी क्या करते तो दूसरी पड़ोसी है जिसके खुद के तो बच्चे बड़े हो गए लेकिन वो अपने नवासों और नवासी की जिम्मेदारी उठा रही है एक पढ़ा लिखी आदमी सिर्फ अपने लिए पढ़ता है लेकिन एक पढ़ी लिखी औरत पूरे ख़ानदान को पढ़ाती है जिसकी मिसाल मैं अपनी बेटी को समझती हूँ क्योंकि वो खुद अपने साथ साथ मुझे भी सिखाती है भाभीियों को भी सिखा रही है अपनी बहन भाइयों को भी सिखा रही है आगाही सबके लिए बहुत ज़रूरी है और इसके लिए तो मैं टी सी एफ वालों का बहुत बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने हमारे बच्चों से लेकर हमारी माओ तक <laughs> हमारे बच्चों से लेकर हमारी माओ तक ये ये समझना उनको सिखाया कि तालीम और सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती क्योंकि कोई किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा होता सब एक दूसरे को सिखा रहे होते हैं तो मैं अक्सर अस्पतालों में जाती हूँ ये कोई कोयटा वाले लोग होते हैं जो बनू के लोग होते हैं अक्सर उन्हें उर्दू बोलना नहीं आती है तो वो कहती है बेचारी घूमती रहती है कि मेरे लिए आके आप बातें करो कि मेरे लिए तो पिछले को अपने घर का काम करना होता है आपके लिए आके बातें करें रुके तो इतना किसके साथ टाइम नहीं होता तो अगर वो उर्दू भी बोलना सीख रही है तो बहुत बहुत अच्छी बात है इसके लिए और आप लोग जो कुछ कर रहे हो अल्लाह उसमें आपको बहुत ही अजर देगा बनस्बत हमारे पर्दों के जो हम कर रहे हैं और बनस्बत उन सब बातों की जो हम रोज़े रख रहे हैं जो हम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा अजर आप लोगों का है मैं अपनी अगली नस्ल को बहुत रोशन समझती हूँ अपने बेटे को फ़ौज में देने के लिए भी मेरा <laughs> बहुत शौक़ है कि उसको फ़ौज में दूँ और अगर इसी तरह पढ़ाई जारी रही इन शह आने वाली नस्ल हमारी बहुत बहुत अच्छी जगहों पर होगी जो सोच अब मैं कह रही हूँ वो उनसे बहुत आगे होंगे